Mi nombre es Yanelis Núñez Leiva, soy activista cubana y productora cultural. Soy miembro fundador del Movimiento San Isidro, un movimiento que nació al calor de la campaña contra el decreto 349 eh, firmado por el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en 2018. Ahora hay una nueva ley que nos preocupa y nos preocupa porque son los mismos códigos, las mismas maneras, el, el, mismo lenguaje que utiliza la dictadura cubana para referirse a artistas y activistas pacíficos que reclaman su derecho ya no solo en las redes sociales sino también en las calles. Esta nueva ley a la que me refiero y que aún está en espera de ser discutida está vinculada a la regulación de contenido terrorista en las redes sociales, en el ámbito principalmente de la comunidad europea. La vaguedad de los estatutos de esta legislación nos preocupa y nos preocupa porque puede dar un margen de impunidad y de acción no solo a los gobiernos dentro de sus propios países, sino a gobiernos en terceros países. Como artista que ha sufrido en carne propia no solo la censura de un gobierno, sino el peso de un sistema totalitario, el peso represivo de un sistema autoritario que busca controlar todas las esferas de comunicación, de reunión y de conexión entre los ciudadanos, me preocupa tremendamente que las herramientas que ofrece ahora mismo Internet sean ahora un peligro para los países que supuestamente son estandarte de los valores como la democracia o la libertad.